是闯进来的下场！你胆子小啊你！ 不是找打呢。 我再看见你。 捡垃圾去！你也敢找我的麻烦？ 好打。